biz o'rtoqlar avvalo umringlar uzoq bo'lsin hammani xonadoni yaxshi kayfiyat qo'ldan kelganicha sizlarda ozgina bo'lsa ham kayfiyatlaringizni ko'taramiz degan umiddamiz shahrixondan biz al aziz rek studiyamiz и ovozda yosh studiyamiz и bu yerda mana shu ziyo film studiyasi ular kamerada xizmatda umringlar uzoq bo'lsin sizlarga ham rahmat parviz sharxon chadab aka umringlar uzoq bo'lsin amerikadagilar ham ko'rib ham qoyil qolsin akram degani shumi deb qoyil qolsin dediki <laughs> sog' bo'linglar albatta xursandchilik hammalaringizga xonadonimizga fayzu baraka bersin ilohim sog' bo'linglar rahmat sizlarga xursandman men yana konsertlarimiz bor xudo xohlasa bu sallohasi endi boshlanadi konsertlar o'zim ham eshitganman yangilari bor anekdotchiman o'zi asli просто <laughs> gitara ushlatib qo'yishdi xolos bizga <laughs> tamom Hamma yoq tayyormi do'stlar? Juda pes. past. Do'stlar, bizni hayotimizda har xil hayot o'tganda bir kun uyimiz yonida 39 rus maktab bor. ben. Rus maktabdan Navro'z bayrami yaptı ya. shunday kirib qoldim navruz bilan e akrom sana bir ikkita qo'shiq aytib ber dedilar shu yerga kirib qo'shiq aytib qoldim onajonimizdan qayerlardan otajonimizdan qayerlardan onajonim izlang qayerlardan otajonim izlang qayerlardan xalq yig'layapti xalq yig'lagan sari meni avjim oshib boryapti onajonim sen qayerlardan otajonim istang qayerlardan topolmay qiynalaman ay dodey bir payt odamlar orasidan ota onam chiqib bolam katta uydamiz kirib turgin biz ham sog'indik seni desa bo'ladi <laughs> ota onani qo'shig'ini faqat qo'shadi aytolmasdan kirib ham turish kerak ekan boshimni aytaveraman deydi azim akam bir gap onajonim yuzlaringizdan oyning havaslari bor edi Anla canım yüzlerin yüzden Aynı halasları bana sog'inchlardan qochsaydim qani olajonim uchsaydim qani sog'inchlardan qochsaydim göz ko'z yoshlanib durga aylanib poyingizga sochsaydim qani yozsaydim qani tushlarimga kirib chiqasiz boshlarimni silab chiqasiz farishtadak boshim o'zragan oromimni bilib chiqasiz qishda boshim uzragan oromni bilib chiqasan jonim siz bilan jahon behayil deb ifolidi onajonim siz bilan jahon behayilday ifolidi Günler aydın, günler shabdan borli edi kunlar oydin tunlar shabda shabodalar borli edi tushlarimga kirib chiqasiz yelkalarim silab chiqarsiz farishtadak boshim uzragan oromimni bilib chiqasin farishtadak boshim uzragan oromimni bilib chiqasin sabırsın.